Гуяльмина, вот идут руки, пожалуйста. Мы дома? Мы дома. Dunyangda boryapman sog'inchga to'la Sensizlikka ko'nib, benajot kona Sensiz bu dunyomda sen bo'lsang biroq Masalan kechasi, masalan chiroq bilsalar yurakni yirituvchi og'riq yolg'on kunduzlardan qolgan chin yorug' masalan boshimda gar aylangan chaq o'zim kuz qalbimda o'chgan qazonlar qarasam coração. masalan ko'rinib masalan so'na sog'inch taslim etgan sog'inch zab etgan umr borsa qaytmas yo'llarga ketgan dunyoda boryapman sog'inchga to'lib sensizlikka o'dim yana jot qo'nib sun. dunyomda boryapman sog'inchga to'la sensizlikka ko'nib benajot bo'laman sensiz bu dunyomda sen bo'lsang yiroq masalan kechasi masalan tushiroq Oh